мне получилось выступить в прямом эфире на ютубе на своем канале, который называется Николай Кныш «Путешествие автомобиля строительства». Сейчас у меня более 100 подписчиков, но этого мало, потому что еще одна монетизация на ютубе будет. Она заключается в следующем. Нужно собрать тысячу подписчиков на ютубе и 4000 часов просмотра за год. Ну, дело это непростое, скажу я вам. То есть надо еще снимать. Снимать более качественно, интересно. Ну, я вот как мог старался. Думаю, что тысячу видео это тоже о чем-то говорит. Пусть не столько они просматриваемы, сколько сделано с добротой. Добрые люди еще на планете есть. Я думаю, что они оценят. Вот. Ну, что о себе рассказать. Живу я в городе Барнауле. Никогда социальными сетями не занимался. Дети подарили мне телефон в свое время. То есть телефон он ну, такой сенсорный. Год я изучал, что и как снимать на ютубе. Комментарии изучал. Все остальное кое-что там конспектировал, анализировал. Ну и через год принял решение, что 19 июля сделать канал на ютубе, назвать его «Путешествие автомобиля, строительство». Ну, с автомобилем как бы был связан, то есть у меня их было 15, я считал специально. Вот. Ну, путешествую, давно путешествую, с самого детства. Сначала спортом занимался, потом ездил. Просто в тур поездки В Сочи, там, за границу, в Югославию, в Венгрию, Румынию. Вот, в основном в Европе. Но это еще давно-давно было. Давно, это еще, когда СССР был. Когда еще нельзя было ездить так. но ну, я ездил. Была возможность, ездил. Получал образование. Закончил Кемеровский государственный университет по специальности экономика и социология труда, экономист по труду, социолог закончила в 1993 году. Вот. Но до этого закончил техникум Кемеровский механико-технологический по специальности экономика и планирование на предприятиях пищевой промышленности. Специальность интересная, впоследствии по специальности работал, но ну, вследствие того, что как бы заработная плата экономистов, скажем так, высокие, но требования там своеобразные – а не все так просто, как кажется. А руководитель требует одно, а рабочие требуют другое. А ты оказываешься, как это модно говорить, в то время было промежуточным звеном. Вот. Не просто там принимать решения, цифры цифрами, а люди людьми. Поэтому пришлось работать в других отраслях промышленности, конкретно в строительстве, Потом, значит, с торговлей был связан, автозапчастями, машинами там отчасти. Вот. Ну, так далее, и так далее. Сейчас я работаю в Барнауле, живу в Барнауле. Вот. Ни в одном видео у меня там нет 1142 видео, там 1140 тысяч сейчас снято, по-моему. В одном есть там чартер на гонорер, скажем так. Ну и то там узнать меня невозможно, потому что вечером специально снимал так, чтобы как бы не нужно. Ну, сейчас первый раз в эфире. Передаю привет команде Ютуба. Благодарю за то, что монетизировали канал. Вот. Ну, я по-честному работал, то есть там ничего я не накручивал, ни лайков, там, ни дизлайков, ни просмотров. Там. Вот как было, так и было. Вот. Поэтому, как бы, соответственно, и 4 месяца ушло на монетизацию. То есть монетизировали канал 16 ноября 2017 года. 19 июля я начал. То есть 4 месяца ушло на монетизацию. Схема простая. Не надо быть особо талантливым. Надо просто математически представить модель. Тысячу видео снимаешь. В среднем 10 просмотров на YouTube Любой смотрит любого, любого ролика. Вот. Получается 10 тысяч ну, то есть несложно определить, что после 10 тысяч команда YouTube подписывает партнерскую программу. Вот. Ну, дальше я не знаю, как будет ситуация развиваться. То есть там как бы тысячу подписчиков, это не так все просто, как кажется, на первый взгляд. Ну, молодежь, она талантливая, одаренная, конечно. Там, хайповское видео и все такое. Я же понимаю, что происходит понятное дело, спел, станцевал, модно, стильно. Ну да, молодежь, она молодцы, ребята, что скажешь. Нам учиться приходится. Вот. То есть подходы разные у людей. Кто-то там вяжет крючком и тоже канал на ютубе имеет, кто-то еще что-то. Ну я вот такой решил канал сделать. Но он простой, что, ничего там сложного. Там есть и философские ролики, Второе начало термодинамики есть. То есть квантовая механика, четвертый раздел теории игр, очень интересная теория. А, теория вероятности, законы Мерфи. Законы Мерфи очень интересные, американский инженер придумал в свое время. Ну вот. Если по-русски говорить, это бутерброд падает маслом вниз на дорогой ковер. То есть замечали, да? Я думаю, я замечал. Не то, что соседняя очередь движется намного быстрее, чем та, в которой вы стоите и ну, все такое. Ну, там много законов, там надо просто штудировать их. То есть на каждое действие человека есть определенный закон Мерфи. То есть против них они систематизированы, то есть а вы знаете, что такое система, то есть более трех раз. Если событие происходит, то это уже система, то есть систематическое событие, системное. Математики понимают, о чем я говорю. То есть, ну и согласно теории вероятности, то есть событие А наступает либо событие Б. То есть монета, она ребром никогда не стоит. То есть можно даже сейчас попробовать, но я думаю, не надо будет. Каждый и так сможет попробовать, если, конечно, захочет. Но ну, если ее суперклеем приклеить, ну, другое дело. Она будет стоять на ребре. Но все равно когда-то она упадет либо на орла, либо на решку. То есть как бы это основа. Основа, скажем так. Основа, основа теории вероятности. Ну, дальше буду, планирую снимать. Снимать и дальше видео. Также о путешествиях, куда буду ездить, везде снимать буду. Ну, я пока тут как бы езжу недалеко. Ну, планирую в июне там дальше поехать. Возможно, даже за границу. Оттуда тоже будут влоги. Это меня мальчишка научил называть влоги. Так моднее, говорит, будет стильнее. Все же у нас, видите, как все по-другому стало в этой жизни. Модно, стильно, красиво так. Скажем так, все должно быть динамично. То есть от жизни нельзя отставать и вперед бежать не надо. То есть надо в ногу со временем идти. А вот вроде бы 51 год, но тем не менее канал сделан. И так далее и тому подобное. Вот, то есть как бы математика, как Михаил Ломоносов говорил, она ну, человеческий порядок приводит периодически, когда человек что-то забывает, а не то думает, не о том, а стоит только языком цифр все это посмотреть, и сразу становится все понятно и ясно. Ну, тысячу подписчиков это как бы дело такое. Для простого человека, конечно, сложно. Но будем думать, что-нибудь придумаем. А так вообще интересно для себя. Я там в разных социальных сетях освещаю это дело. То есть ну, нормально, интересно. Мне интересно. Сейчас уже для души, наверное, больше, а не столько из-за денег. Хотя там пока еще никаких даже и перечислений и даже не было. Да там и не может быть, потому что понимаете, что просмотров надо ну, много. Очень много. Тогда можно о чем-то говорить. А так пока вот так. Так, пока вот так. Ну, Инстаграму тоже нравится социальная сеть, Одноклассники, ВКонтакте. Да, каждая социальная сеть, она по-своему интересна. Просто изучать ее надо там, я не знаю, кому как нравится. Твиттер интересная сеть, Фейсбук интересная тоже по-своему. Там тоже у меня друзья на Фейсбуке есть, много друзей. Ну, не то, чтобы миллиарды там и а миллионы, понятное дело, нет. Но ну, те добрые друзья, которые есть, они есть, они зафиксированы там. Интернет же невозможно обмануть, видите, систему. Мы друг друга обманываем там периодически, с какой-то там вероятностью теоретической, даже и практической. Вот, поэтому, поэтому вот так. Дальнейшая ситуация, как что будет развиваться. Я вот по городу могу ходить сейчас, снимать сейчас прямые эфиры, научился вот запускать сам лично. То есть, ну, Смотрите, там в автомобилях будет, о городе Барнауле там, о других городах будет, где буду, в каких городах и в каких местах, что будет происходить. То есть я буду это все фиксировать, выкладывать в открытый доступ, чтобы все смотрели, где, что, когда, при каких обстоятельствах, как говорят сотрудники. Вот. У меня там и ГАИ есть, АДТП есть, то есть там внимательно за рулем надо быть по всему миру. Ко всем жителям Земли обращаюсь, соблюдайте скоростной режим. Я тоже водитель. Ну, любитель, правда, но с большим стажем, поверьте. Но знаю, о чем говорю. То есть Вообще автомобиль он представляет собой транспортное средство, которое очень опасное. Самое опасное – это автомобиль. А самое безопасное, как ни странно, это железная дорога, то есть пассажирские перевозки самые безопасные. Ну, на мой взгляд, опять же. Ну, можно поспорить, конечно. Только цифры, ну, вещь упрямая, говорят обратное. Вот, ну, самолеты тоже падают, поэтому дело такое. Ну, поезда, конечно, сходят с рельс, но очень редко. Очень-очень. И, как правило, травм меньше, и жертв меньше. Поэтому, ребята, такая вот тематика. Одноклассниках интересно, то есть сейчас вот одноклассники тоже смотрят, ну, не только мои, вообще в целом одноклассники. Тоже вот, как бы, там тоже выкладываю видео. Ну, там есть в планах еще видео снять, типа рэпа, скажем так, начитать. Самбо белого мотылька, интересная песня Валерия Меладзе. Потом, значит, статус-кво, полученный в далекой стране. Бутырка интересно. Михаила Круга интересно. Наговицына, Сергей Наговицына. Только без, ну, без музыки, скажем так. Рэпом. Рэпом можно, с музыкой нельзя. Чтобы не, руш... не нарушать там правила. Правила Ютуба. Есть определенные правила. Ну а YouTube очень мощная социальная сеть. Третье место в мире занимает медиахостинг. После первое место, конечно, Facebook, второе Twitter. Вот никогда не думал, что Twitter второе место занимает. То есть, ну, в нем тоже надо разбираться в Твиттере. Там тоже не все так просто. Там надо думать, смотреть, что куда. Это очень много времени надо на все, чтобы этим заниматься. Ну что еще? Смотрите в прямых эфирах, смотрите на канале YouTube, подписывайтесь под мой Инстаграм, подписывайтесь на YouTube, Быстрее дело будет. Вот. Дорогие друзья, хочется пожелать всем, как всегда, счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Всего вам доброго.